असलकुम मेरे प्यारे दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि जैज़ पर फ्री दस हज़ार एम बी दस हज़ार एस एम एस और दस हज़ार और नेट मिनट्स कैसे फ़्री हासिल कर सकते हैं सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह मिलती रहें तो बह जाके आपको कोड इसके लिए डायल करना पड़ेगा कोड है star five zero four hash ये कोड आपको दो मरतबा मिलाना पड़ेगा एक मरतबा हो गया दोबारा आप मिलाइए अब ये देखिए दूसरी मरतबा मिलाने से हमें दस हज़ार जैद वारिद मिनट्स और देखिए कि एम और एस वगैरह सब मिल चुके हैं